Yo soy Marta. Yo soy Sara. Somos Guerrilla Translation, que es una cooperativa de, comunicación y de traducción feminista y orientada al procomún. Y estamos eh, centrados en España, en el Estado español, pero estamos bastante distribuidos. Tenemos dos compañeras que trabajan desde Berlín, dos compañeras en Barcelona, dos... yo estoy en Madrid. Sara sí, de Granada. Bueno, guerrilla surgió un poco a raíz del 15M. O sea, había un clima, o sea, surgió en España y había un clima también de, mucha desesperación, muchísimo, muchísimo alboroto, ¿no? muchísimas ganas de hacer cosas, ¿no? Porque también la, crisis es muy generativa, ¿no? La crisis es lo que tiene, que, es horrible, pero también dan ganas de cambiar, ¿no? Dan ganas de resistir, dan ganas de crear cosas nuevas. Mm. Y bueno, pues se inspiró el proyecto y, un poco también por compartir lo que estaba pasando en España y también para poner eh, al uso ideas de fuera que no estaban a lo mejor mm, traducidas o que no podían llegar a todo el público, mm. Mm, ¿no? fue casualidad, ¿no? Que Guerrilla, Translation se, formó un poco, bueno, un poco <laughs> no totalmente, a partir de, ese momento, ¿no? De ese momento en el que confluyeron tantísima energía tantísima fuerza tantos movimientos de, autogestión, de activismo, tanta, organización también, ¿no? Ante una profunda decepción hacia la institución, ¿no? Este, hacia, ciertos, las instituciones que no eran capaces de hacer frente a eh, o ofrecer realmente em, soluciones viables a, la crisis económica y general de la vida que nos, eh, enfrentamos, un poquito el do it yourself, ¿no? El do it with others también, ¿no? El, ponerte eh, mediante el apoyo mutuo, juntándote con otros compañeros y compañeras, intentar, pues, mm, pues mm, sí, hacer, hacer de la crisis em, virtud <laughs> de alguna manera. Em, y nace también de ese desencanto, ¿no? De decir, qué mal está todo, qué falta hace, gente que luche, y yo aquí traduciendo manuales de tostadoras. Y es como, y no puedo poner mi talento, no puedo poner mi habilidades al servicio de, algo que tenga sentido. Sí. Esta, sí, yo creo que también tiene una cuestión muy generacional, ¿no? De una juventud como muy, muy quemada, ¿no? una generación muy quemada por las condiciones laborales a las que se encuentra, ¿no? Después de tantos años, De, bonanza, yo creo que muchas de nosotras venimos de, familias trabajadoras que, mm, cuyos padres pusieron toda la carne en el asador para darnos la mejor educación de las que eran capaz, porque creían que realmente la universidad nos daría, nos daría una, seguridad y un bienestar que, bueno, luego esto no se tradujo en la realidad. Mm, y, bueno, intentamos de alguna manera... Mm, hacer de la necesidad virtud y un poquito también la idea de en mi, en, mi, hambre mando yo, ¿no? Si voy a tener que vivir una vida precaria, al menos la voy a hacer haciendo lo que me interese, lo que creo, o sea, dándole un poquito de sentido a mi labor, ¿no? Y a mi, a mi existencia. pregunta peliaguda porque, claro, gente que puede estar metida dentro, o sea, puede estar en, nómina o metida dentro de la estructura legal, mm, no, pero tenemos, por ejemplo, compañeros que están en Berlín y, claro, están a nivel de freelancer, ¿no? De, autónomos, pero para nosotros son miembros como cualquier otro, ¿no? Aunque luego legalmente, pues hay que buscárselas, ¿no? Para ver cómo se retribuye a todo el mundo igual, cuando no estamos todos dentro del mismo, del mismo sistema legal. Sí. todo sí, sí, nos dedicamos horas muchas horas Un rompecabezas, un galimatías. Sí, bueno, una, de las prácticas que, hacemos y yo creo que nos sirve mucho también para, no caer ese, en esa autoexplotación o para para que no se creen muchos desajustes entre gente que echa demasiado tiempo y gente que, no, echa muy poco tiempo, por así decirlo. Eh, normalmente nos cronometramos, ¿no? Te usamos una herramienta para, ver cuánto tiempo estamos haciendo, cuánto tiempo nos lleva hacer cada tarea, ¿no? Y luego al principio de la semana, pues vemos cuántas horas ha echado cada uno, ¿no? es para, no es para dejar a nadie en mal lugar ni en buen lugar, es para ver qué clase de, desequilibrio hay, ¿no? Si yo veo que Marta la semana pasada ha echado 15 horas y yo eché 3, pues yo misma digo, mm, hay que ver, Sara, vamos, vamos a espabilarnos un poco. Y a lo mejor Marta dice, pues me lo voy a tomar con calma esta semana, ¿no? Que la semana pasada dice cuatro veces más que Sara. Em, es difícil, pero a la vez tampoco... Eh, últimamente hemos empezado, por ejemplo, a utilizar em, presupuestos dobles en el que ofrecemos em, el mínimo, por ejemplo, con el que podríamos trabajar y sobre todo a grandes organizaciones con mucha financiación. Y luego les proponemos un presupuesto solidario de alguna manera, un poquito más caro, y les explicamos que... Mm, colaborando con Guerrilla Translation y utilizando em, los precios solidarios están contribuyendo a, pues, a la preservación de este procomún que Guerrilla hace y, y, al trabajo que hacemos con entidades con menos medios económicos. Y mm, es sorprendente, pero muchas sí que escogen el, el, el precio solidario, quiere decir que eh, la solidaridad, el apoyo mutuo, creo que son muy claves en ese sentido. Mm, no sé, nosotras pensamos que generamos Procomún al, al coger esos conocimientos o escribir o incluso producir nuestro propio contenido o traducir el de otro y crear un repositorio de saber común ¿no? que, perdure durante, generaciones, ¿no? como un mm. jardín así muy exuberante que perviva. Y es un poco eso, ¿no? como lo mismo que está la Wikipedia o existen otros corpus así de conocimiento que, son un poco como una biblioteca para todos, ¿no? Pues que crear eso, un repositorio de, saber que, sea para, accesible para todo el mundo y en todas las lenguas posibles, ¿no? Que podamos abarcar, hmm. dependiendo de la configuración del equipo. Inglés, español, alemán y francés, ¿no? de vez en cuando nos vienen, nos demandan otro, otro tipo de lengua, entonces ya tiramos de amigos conocidos, le decimos, mira, ha salido esto, ¿no? Siempre o, sí, tenemos una otro de colaboradores y colaboradoras que si nos piden un, idioma que no trabajamos, pues intentamos buscarlo. Pero sí, básicamente. Mm. Mm. Todavía hace falta que movimientos se toquen y todavía hace falta que ideas se combinen y que se, y que se mezclen, ¿no? Y creemos que la, la traducción tiene un papel clave también en, poner en, poner en común pensamiento y, y brindarnos y poner al alcance de la mano muchas, muchas cosas. Y, bueno, en guerrilla nos lo tomamos como una artesanía. ¿no? hay muchas ideas que todavía ni siquiera podemos abarcar porque no, están en, el tipo de, o sea, no están entre los idiomas que traducimos. Mm, claro. Sí, ahora mm, justo hemos empezado, hemos nos han contactado una, una, un colectivo que traduce al castellano lenguas indígenas de Latinoamérica y queremos ahora mm, proponerles una colaboración en la que nosotros traduzcamos las traducciones al castellano al inglés. Em, en ese sentido, yo creo que dar voz em, comunidades que muchas veces, como hemos dicho antes, son ignoradas, se pasan por alto, porque no solo traducir, sino es, traducir y también publicar y, promover y diseminar y, utilizar las redes sociales y utilizar también los espacios editoriales em, y mediáticos para estas traducciones también em, hacerlas públicas. Y también yo creo que es un ejercicio un poquito como la lectura, ¿no? Es un ejercicio de, empatía. Realmente es ver una cuestión, ver una idea, ver algo desde, desde un contexto diferente al tuyo. Es, un ejercicio realmente de, comunicación pura en el sentido de entender la perspectiva de otra persona. desde su contexto, desde su historia, desde una buena traducción, por supuesto. <laughs> Que esto es lo que una traducción automática no puede hacer en un cara. Mm. Supongo que hubo un momento en el que nos dimos cuenta de que iba más allá de la traducción lo que hacíamos, ¿no? Porque también escribíamos, también teníamos una newsletter, eh, también hacíamos, llevábamos las redes sociales, empezamos a tener como más repercusión. Y bueno, también los, compañeros así más que, se dedican a, la interpretación simultánea, o, daban conferencias o daban presentaciones, ¿no? O sea que nos dimos cuenta de que ya trascendía mucho la, traducción ¿no? y la edición y que realmente era un, era un colectivo de medios, hmm. no solamente de... También ha surgido muy orgánicamente, en parte también porque hemos recibido encargos para gestionar y llevar a cabo campañas de comunicación. Em, y nos hemos visto capaces, hemos desarrollado las herramientas eh, necesarias para para especializarlos un poquito también en ese sentido y, y también al fin y al cabo la, la traducción es como, siempre es comunicación, ciertamente. Sí pienso que, aunque sea muy pequeña escala, Mm, algún efecto tiene, ¿no? lo noto, por ejemplo, incluso en la gente a mi alrededor que dice, bueno, ¿en qué trabaja Sara? ¿Se dedica a esto? Bueno, venga, vamos a leernos algún artículo. Y de repente, oye, he leído un artículo en, la, tu web que pues, yo no sabía eso y qué está pasando y tal. Y es muy poquito, ¿no? Es muy poquito la repercusión que parece que puede tener. Pero sí, muchas veces es lo que tiene, ¿no? Para, para despertar al durmiente, ¿no? Un poco, que, entre, que entre en contacto con, un, con una idea que, que le encienda algo, ¿no? Que le, que le, le prenda una llama dentro, ¿no? Y diga, madre mía, porque lo que traducimos y, lo, y el contenido que creamos no es, no son, son cosas que le atañen a todo el mundo, independientemente de la afiliación política, de todo, da igual, le afecta a todo el mundo por igual. Que ese es un criterio también que tenemos un poquito para escoger textos, sí. Em, también yo creo que es ampliar un poquito el imaginario colectivo de lo que es posible, ¿no? O sea, es un poquito, aunque sea una experiencia muy pequeñita es demostrar que hay otra manera de hacer, de trabajar, hay otra manera de hacer economía, hay otra manera de, otra manera, otro mundo es posible, literalmente, ¿no? Mm. Sí, el, libro es Libres, dignos, vivos, el, poder subversivo de los comunes, ¿no? Que además pues está muy bien porque es como un recetario de procomún, donde divida los patrones, ¿no? En distintas esferas, la vida social, el sustento integral y tal. Y para nosotros, pues, es un libro de cabecera, aparte de un recetario de cómo hacer Procomún. Mm. Y muchas nuestras, bueno, casi todas nuestras prácticas están reflejadas en, el libro, ¿no? De hecho, salimos en el libro. Salimos en el libro, <laughs> como. una <laughs> Está muy bien porque es como un trabajo de campo, en el fondo, eh, en el que los autores han, han, visitado muchísimas organizaciones de creación de, de Procomún o de gestión de Procomún. Y, y, y de ellas han, han extraído de alguna manera una serie de patrones comunes. La, comunal, de hecho, empezó como una, newsletter sobre Procomún, P2P, eh, Código Libre, anticolonialismo y tal, que de hecho surgió de, este, esta colaboración con la, con la Henrik Ball Foundation. Mm, le interesaba hacer una, hacer una newsletter sobre el Procomún y nosotros le hicimos nuestra newsletter, pero muy al estilo guerrilla, ¿no? No queríamos hacer tampoco una newsletter que fuera solo sobre el libro, ¿no? o sobre el Común, Queríamos abrazar muchísimos otros movimientos que nos parecen complementarios y, que se abrazan en muchísimos puntos, ¿no? Mm. Y sí, o sea, empezamos a hacerla con mucho cariño, con mucha dedicación, empezamos a seleccionar el contenido. Hubo mucha tarea de investigación, de, ver qué hace este colectivo, qué hacen esto y me encanta esta imagen, vamos a contactar con el, artista, vamos a, poner un podcast de esto y de lo otro, y luego también intentábamos escribir nosotras, un, texto, una especie de artículo, que también lo estamos publicando en El Salto, en otro blog que tenemos. Y no sé, la verdad es que es una de las labores más bonitas que, mm. para mi gusto, que hemos tenido últimamente en la, newsletter. Hablamos de, de producir diferente de organizar nuestra, nuestra nuestro trabajo productivo y reproductivo, porque tenemos muy en cuenta eh, también el trabajo reproductivo dentro de la organización de manera diferente. Em, hablamos también de, de, tener un criterio, de tener un criterio de lo que es relevante para nosotros. Em, hablamos de, dentro de las dinámicas del sistema a las que estamos sometidos, porque no hay vida correcta, ¿no? Es un sistema incorrecto de alguna manera. Em, mediante el apoyo mutuo, intentar ¿no? ganar un poquito de terreno. Yo lo, concibo el, el, crecimiento como, como lazos que se hacen fuertes, ¿no? Más que, más que a lo mejor una cosa expansiva, como una onda expansiva de me, me esparzo por el territorio, una cosa más de reforzar vínculos, reforzar raíces, reforzar mm, conexiones y, bueno, y también crear muchas estructuras de, eso, de lo que hablábamos, de cuidado e intentar llegar a todas las personas posibles. En eso quizás sí un poco más, ¿no? E, ese crecimiento de, intentar, ¿no? Que como que la, gente vaya latiendo un poco al unísono, ¿no? Pues algunos de los colectivos con los que tenemos más relación, aparte de CEMOS 98, que es como una relación muy larga, también teníamos muy buena relación con Medialab Prado, que bueno, ahora no sé si, si lo sabéis, pero lo han, lo han desalojado, por así decirlo. Y bueno, también hay unos colectivos en, Latinoamérica también que hacen cosas súper interesantes. Les tenemos especial cariño a Surciendo. Surciendo que nos ayudaron también con la edición colaborativa de Pensar desde los comunes de David Bollier. Eh, bueno, Surciendo hace una labor también increíble. Eh, con Radio Nopal estuvimos también en contacto hace poco, que es una radio libre, que tiene un programa que se llama Defensa Digital, que va casi todo de... Muchas veces toca el Procomún y va casi, casi todo el programa va de Procomún, ¿no? Mm. Luego está Rancho Electrónico, también tenemos contacto con bastantes editoriales. Mm. Ah. Mm, em, Cambalache, no es una editorial, Cambalache <laughs> es un colectivo así de, mm, de, intercambio y de economía alternativa en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y sí, con muchas editoriales así alternativas, pequeñitas, autoedición y orientadas al, al, también, sí. Estamos, de hecho, mm, formamos parte del mercado social de Madrid, eso se nos olvida <laughs> comentarlo. Eh, sí, sí. Eh, y formamos parte del Mercado Social de Madrid, que es toda una alianza de entidades y de, mm, y de, organizaciones de la economía social y solidaria, que una rama muy importante, aparte de, la coordinación y el apoyo, em, es también un poquito de trabajar un poquito como de como em, entidad de presión, ¿no? institución de presión para reivindicar mejoras, em, mm, apoyo por parte de la institución, ¿no? yo creo que esta idea que decía yo de que se puede, o sea, sí se puede. Eh, yo creo que muchas veces las cosas no, las pruebas porque crees que no es posible, ¿no? Te machacan mucho esta idea de que así son las cosas. El capitalismo es lo único que funciona. Eh, y es la única manera de hacer las cosas bien y que las cosas funcionen bien. Y eso es mentira. O sea, hay muchísimas... me parece evidente que el capitalismo no funciona, que hay que... Pues, está eh, la comunidad y el, Estado poniendo parches constantemente y es porque no funciona, porque está, <laughs> necesita ser apuntalada por, la comunidad. Y aunque nosotros obviamente hacemos una, experiencia muy pequeñita, pues es un poquito la muestra de se puede perfectamente, se ha podido siempre, un poquito lo que decía Sari, los comunes no son nada nuevo <laughs> en absoluto, no es nada revolucionario, es como se ha hecho siempre. Entonces, un poquito la idea de reconocerlo y sistematizarlo y estudiarlo. Sí, eh, una de las cosas que quizás se han quedado, aparte de, todo lo que ha dicho Marta, una de las cosas que más se han quedado conmigo de, impresión de trabajar en, guerrilla es lo diferente que son las cosas cuando se pone en valor lo humano. Mm. ¿no? Cuando em, empezamos a, darnos cuenta de que somos seres humanos trabajando juntos, colaborando juntos, no estamos compitiendo, todo, todo fluye muy bien cuando, cuando se entiende que eres un humano trabajando con otro humano Si colaboras con otras personas, pones en común recursos y entonces em, eres más fuerte, y tú y tu comunidad más, sois más fuertes. es cierto que, claro, muchas veces nos venimos abajo viendo lo que, las cosas que están pasando, pero por otro lado, cuanto peor van las cosas, más, motivación tenemos, más ímpetu tenemos para, seguir luchando, ¿no? para seguir creando este, este tipo de, alternativas. Y bueno, la verdad es que estamos muy motivadas, nos gusta mucho trabajar juntas, eh, nos gusta mucho el contenido con, con, el que tratamos, no sé, nos, lo veo, lo veo arduo, veo que precisamente en, los años que vienen ¿no? y en, los años que quedan por venir, que va a hacer más falta que nunca que haya que guerrilla esté al pie del cañón. Yo, <laughs> es que después de las elecciones estoy un poco <laughs> misántropa, pero, <laughs> pero yo me aferro mucho a una frase que me gusta mucho de Gramsci que habla del del pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad. Y es que realmente, no sé hasta, hasta qué punto supongo que eso también tiene que ver mucho, depende mucho de los, del carácter de cada una, ¿no? Pero yo lo siento que es así, es que si no, si no mantengo la ilusión y mantengo el optimismo y mantengo la esperanza, apaga y vámonos, ¿no? A, esto. Ya no podemos volver atrás. Ya una vez que ya hemos catado las mieles de guerrilla, ya no podemos volver para atrás me quedo con esto. <laughs> Yo por lo menos no sabría ya qué hacer.